نقاش وحش لك اسطورة البوبجي انا ثلاث سكوادات امامي نمبر 2 يا عيني ده اتصدم Enemy spotted. For real لا this لا time. Enemy spotted. For real this time. For real this time. Form up on Form me. Up on me. رقم اثنين تعال معنا مجيت اه عندك طلق؟ اخذ طلق No God! No God please no! No! No! No! Form up on me. تعالي رقم اثنين وين رحتي؟ تعالي هجوم هيك هجوم ما عندي الدنيا يا رجال يا رب يا رب استرها معاه يا رب انا واحد مش فاكر اي حاجه خلص ما عندي ما عندي ما عندي طلب Enemies ahead! He's ahead! هذا بيعملوا مبات اترك اترك بودا تروح قدامي قدامي قدامي قدامي همزي يا إيه، عندك في التليفون وينك؟ اوش هذا تنوق لا يطول روشه هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع مش منه اي حاجه لا ده هو قالها وانت س...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 Shiru! ما ده حاجة عجيبة يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني ما تكفر كفر روح كفر vous. لك كفو لك عا لك واحد أسطورة شكرا شكرا खाली माउथ आ रही और नो भी तो आस्ते और Listen. نقاش وحش لك اسطورة الببجي عاش عاش عاش الدنس عاش والله كفو وحش وحش كفو Holly Candy, Holly. رفع جي لي اياها هيك بطبقة ام في المقلوب يطلع بنرف في الاوم شجره Form up on me. Don't go. الراقة شكرا شكرا امم شكرا سراقة إلا بتقول لي شكرا E um Real Madrid perdeu.